جمال فانوس رمضان الصغير منه والكبير زي ما انتم شايفين ده صغير اهو بينور تمام مع ماما نومة هتشوفوا اجمل حاجات مع ماما نومة هتشوفوا فانوس رمضان اللي عايز يعمل مشروع يعمل فانوس رمضان اللي عايز يعمل بعجينة السيراميك اجمل فانوس رمضان ماما نومة واكبر فانوس على فكرة محدش بيعمل مقاسات دي مقاسات كلها زي ما انتم شايفين شوف زي ما انتم شايفين اهو فانوس رمضان وجمال فانوس رمضان مع ماما نومه هتشوف فانوس رمضان يلا الشغل طبيعي اهو بص فانوس رمضان جميل جدا جدا جدا حاجه روعه بايدين ماما نومه ايه رايكم ماما نومه لكل حاجه ان شاء الله ماما نومه الفانوس رمضان ماما نومه الفانوس رمضان شفتوا شغله شفت جماله شفت المينو بتاعه المينو بتاعه ميداليا ميداليا اهو منوره ميداليا منوره لفانوس رمضان حاجات جميله كلها روعه ولا اجمل ولا اروع مع فانوس رمضان يلا وصلوه لغايه 1000 مشترك ولايك عشان يوصل لكم من ماما نوما كل حاجة حلوة وجميلة